ouais, Beau temps belle neige. Ça existe des sonars pour les skis Attends, attends, attends, je vais ouvrir la fenêtre. Bonjour, Marie. Comment ça, t'en peux plus Une boîte Une boîte Que du bonheur Vraiment Vas-y, Benny Watt Vas-y, dis, c'est le bonheur Ouais, c'est le bonheur C'est champagne ou c'est l'enfer J'ai vérifié vérifier tous mes plombages, il y a tout qui tient. Et les gens, bah, tiens, moi, moi, hein, moi, moi, les plombages à part.